Mheshimiwa Tundu Lissu, dakika chache zilizopita umetoka kuniambia kwamba eh, kwa sasa eh, mpangaji wa Ikulu amebadilika, hivyo anawapanga vizuri eh, polisi. Hii bado uoni kama unachanganya una haya mambo Mheshimiwa Lissu, kama Eh, mpangaji ni, ni, ni, ni yule yule, huku kwa siro unasema kwamba wakupaswa eh, kufuata maagizo yoyote ya kiongozi wa juu kwa sababu sheria inawataka wawe independent. Tundu Lissu wala sichanganyi si hata kidogo mm. Eh, si sahihi mm. si sheria mm. kwa rais kuingilia shughuli za kiutendaji za jeshi la polisi mm. awe ni Magufuli au Samia au Nyerere au Kikwete si hiyo sio sheria ya Tanzania. Mm. Nataka jeshi la polisi mm. litekeleze wajibu wake mm. kwa mujibu wa sheria mm. sio kwa mujibu wa matakwa ya rais. Mm. Tatizo la, la, la, la, la kufuata matakwa ya rais ni kwamba leo ni Samia hataki jeshi la polisi li, liumize watu, atakuja mwingine kesho na kesho kutwa, tutarudi kuumizwa huko huko mm. kwa sababu ya, ya, ya, ya jeshi la polisi kuwa jeshi linaloendeshwa hmm. kwa mm. amri za, za, za, za ambazo hazina uhalali wowote kisheria mm. kwa hiyo ni tatizo ukweli kwamba ukweli kwamba leo hatukamatwi kwa sababu ya Samia eh, pamoja na kwamba ni vizuri kuto kukamatwa, lakini hatutaki tukamatwe kwa sababu sheria haziruhusu kukamatwa sio tukamatwe kwa sababu ya fadhila za rais au tusikamatwe kwa sababu ya, ya fadhila za rais. Tunataka tusikamatwe kwa sababu hatuna kosa la kukamatwa. Mm. Tunataka jeshi la polisi litakalofuata amri moja tu, mm. sheria.